有頻道人都知道咧，卡洛斯係做好多 acoustic instrument。咁究竟電子一啲嘅音樂嘅樂器又有冇可為咧？咁自然有啦。如果唔係，點會有咁多廠商都去生產咧？咁今日我哋又換一個角度喺睇下喺電子樂器方面，我哋可以做到啲乜嘢嘢啦？我會嘗試下用 original 去控制一啲點去做一啲電子樂器出嚟，希望大家都喜歡。 提一提大家，如果大家都喜欢风琴、奇合卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。咁呢部咧就即系香港第一部嘅吓折叠嘅呢个 keyboard，折叠呢个 pedal 嘅琴，咁我哋试过晒啦。嗱，讲到用 Arduino 嚟控制电子乐器咧。

於是咧就買咗塊阿端奴翻嚟，開始研究編程啦。跟住咧仲用木工技巧自己做咗個 padle 出嚟添。每一個腳鍵咧都裝咗彈弓同埋一粒磁石。當腳鍵被踩下咧，磁石就會令到下面嘅磁簧管閉合，從而觸動阿端奴嘅程式啦。然後再編程阿端奴，將呢個信息咧轉化為電子樂器常用嘅 MIDI midi 信息，然後再傳送去管風琴軟件發出聲音。 呢個舉動咧，讓卡洛斯咧好成功咁製造咗好多部功能齊全嘅電子管風琴出嚟，唔單止喺香港九龍新界聖堂裏边出現，甚至喺澳門啦，以至于兩岸三地嘅聖堂咧都會見到卡洛斯嘅管風琴產品嘅， <laughs> 以至于一時間聲名大噪啊，仲成為咗 Amogman。 <laughs> 翻嚟講翻點樣用 Arduino 嚟控制 MIDI 技術先啦。嗱，基本上通過編程咧，Arduino 係可以變成電子樂器嘅喎。好似我喺度加咗啲按鈕，再接駁電腦嘅虛擬樂器啦，就成為咗一套電子鼓啦。倒翻轉頭用電腦嘅 sequencer 做 MIDI 輸出啦，亦都可以倒轉頭去控制 Arduino 創造新嘅樂器喎。 好似呢套卡洛斯同学生一齐设计同埋制作嘅阿 o 鋼片琴，就曾经喺理工大学嘅 Maker Fair 度展出，仲得到各界好评。老师同同学仲可以同机器一齐合奏添。咁其实咧，我就好想做一套电子鼓玩下。 咁我所謂嘅電子鼓就唔係呢一種，呢種電子鼓咧其實就係 <laughs> 得啲 pad 喺度咁啊打佢，咁佢就發出電子嘅聲音咁樣。我想做嘅電子鼓咧，係真係一套真嘅鼓，而用呢啲嘅電磁鐵啊，去敲落去個真鼓度，去令佢響。咁但係我又諗過啦，如果我真係做到真鼓咧，呢啲電磁鐵咧就要用嚿好大嚿先至打得佢響。諗下平時嗰個裝飾。 嗰個低音鼓要用幾大力啊？你個大髀要幾大力踩落去？咁我就揾唔到啲咁大嚿嘅嘢咯。咁我而家想咧，就想用呢一種咁嘅電子鐵去敲響呢個電子鼓，就做一個實驗就算啦。其實無論要 D I Y 啲咩嘢咧，最重要都係要有個支架。你都唔想你做完件嘢出嚟咧散收收，好容易壞噶嘛？係咪？ 於是咧，我就揾咗一塊木板嚟，就將呢塊淘翻嚟嘅電子鼓 pad 放咗喺上面，跟住咧就喺四邊轉窿，準備安裝兩條鋁型材咧，成為一個支架去撐起啲電磁鐵喎。我喺木板嘅底部咧插入 M 四螺絲，而利用咗鋁型材專用嘅 T 型絲帽。嗱，呢種 T 型絲帽咧又係一種偉大發明嚟嘅，因為輕輕扭少少入去咧。 就可以先將铝型材咧卡咗入去先，跟住咧你旋轉螺絲咧個 T 型絲母就會旋轉九十度，然後將件嘢收緊噶啦。而喺铝型材上面咧，我亦都用相同嘅方法去安裝咗一塊六 mm 嘅亞加力膠片。嗱個支架嘅設計咧就大約係咁啦。之後自然就係將上下嘅螺絲都收緊。正如頭先所講，只要擰入螺絲，T 型絲母咧就會被帶動旋轉九十度。 然後佢個兩邊咧就自然會咬實個铝型材。你採用普通嘅絲帽都得㗎，不過如果用普通絲帽咧，就要喺鋁型材嘅頭或者尾咁樣攝入去，就實在會麻煩好多嘅。咁之後卡洛斯咧就喺透明膠片上面對住每一個鼓 pad 嘅上方咧，就畫低一個記號，然後咧就喺呢個記號上面轉窿，為免轉穿膠片嘅時會同時轉爛埋個 drum pad 啦。 揾一块废嘅木料咧，喺中间墊住系必须嘅。嗱，呢套电子鼓咧就总共有九块 drum pad，所以咧快快手我就转咗九个窿喺上面，跟住就将图翻嚟嘅十二块电磁鐵咧穿过呢啲窿放喺上面去对一对位置。 最重要都係試下電磁鐵被驅動嘅時候，究竟能唔能夠觸動呢個電子鼓 pad，撳得落去彈得翻上嚟又打得響，即係冇大問題啦。嗱之後就要思想下點樣將呢啲電磁鐵咧安裝去块透明膠片上面咯，咁自然又係 3D 打印出馬嘅時候啦。於是咧，我設計咗個配件，上面預留咗螺絲位去安裝電磁鐵。 亦都留咗螺丝位咧，安裝落去膠片上面。打印之後，配件順利套入，而且螺絲孔咧都對得十分之準。同安裝部進摩打一樣，安裝金屬嘅配件咧係應該用基瓦螺絲嘅。但要安裝落去膠片就唔同啦。首先就梗係一定要 mark 位去轉窿先啦。嗱，但系轉咗窿之後咧，你就可以用兩個方法。 其中一個方法咧就用機瓦螺絲，但下面要用絲帽嚟固定。另外一個方法咧就轉一個細少少個窿，利用一種鋼瓦螺絲喺扭入去膠片嗰陣時咧就順便幫塊膠片去攻瓦。咁由於咧我塊膠片要安裝喺支架上面，就唔係好方便喺下面加絲帽嘅，所以我就採用咗第二種方法啦。 其他嘅電磁鐵咧，都係用相同嘅方法固定喺呢個膠片上面。逢親做到呢類雜作咧，我覺得最頭痛嘅咧就係接線啦，因為啲線路咧就唔係好似線路板咁整整齊齊嘅。我都係根據以往經驗咧，用呢啲咁嘅接線夾頂住先啫。但可以話俾你聽，接線夾就唔係夾得好實噶，萬一松咗咧，除錯就好麻煩噶啦。嗱，由於卡洛斯有做過阿 Juno 鋼片琴嘅經驗，所以我攞翻相同嘅擴展板。 插上去 Arduino Mega 560上面，而 Mega 560嘅输出端咧，又再接驳一块将五 w 转变成十二 w 嘅驱动板，再配合小许程式嘅修改，就已经能够驱动啦。咁究竟电脑 midi 嘅输出又点样转变成 Arduino USB 嘅输入呢？咁将来有时间咧，卡洛斯再拍片同大家详细解释。至于音符嘅流程方面咧，就从来都唔系用 Arduino 去做嘅。 有啲朋友咧就采用电脑语言啦，逐个音符写出嚟玩电脑音乐，实在咧会花好多时间。对于我哋啲音乐人嚟讲，最简单咧就用一个 sequencer 将音符输入，而 sequencer 输出嘅 midi 信号点样变成呢个电磁铁嘅动作咧，先至交俾 Arduino 去做，咁样先至系电子音乐嘅真正玩法啊嘛。其实当一个小管能够运作到咧，成个 project 咧已经接近成功噶啦。 跟住剩翻嘅呢，就係剛才所提及嘅，要將一大扎線都準確咁薄好嘅 routine 工作啊嘛。上次嘅鋼片琴呢，我就接咗三十二組線嘅，好在今次呢，只係得九個鼓 pad，只係需要接九組啫。剛才我就曾經提過啦，用接線夾就夾得唔實嘅，咁真係要接線接得好呢，通常我哋會焊石啦，跟住再套上熱縮管。但係啊，最近竟然俾我揾到一樣嘢，一次過可以滿足兩個願望喎。 就係依款新式嘅熱縮管啦。由於佢中間咧就已經有一點石喺度，所以只要你準備一把勁嘅熱風槍咧，就可以將焊石同埋熱縮兩個過程一次過做晒啦。咁熱風槍當然同一般嘅風筒唔同啦，佢有好多配件嘅。例如今次我哋就會選用一個窄嘅出風口，只需要將温度調校到大約三百五十度度啦，就可以溶到石，兼且可以將膠管熱縮。 而且咧，熱風槍仲有好多其他用途嘅，例如加熱將一啲殘餘嘅熱熔膠除去咯。所以屋企準備一支都幾好㗎。嗱，我哋照正常咁剪電線同埋開線皮，先將熱縮管咧套入其中一條電線度，而將兩條電線嘅銅線部分咧互相抖纏起嚟，之後再將呢個接點嘅部分咧褪翻入去熱縮管裏边， 令到接点咧同个焊石部分咧系相对嘅，跟住就可以使用热风枪嚟吹风啦。当你一边匀匀咁扫风嘅时候，你应该会见到中间嘅石咧一边融化，一边就渗入接点里边，而两边嘅胶管咧亦都渐渐收缩去抓紧电线嘅外皮。呢个过程做得好咧，连接嘅强度应该好高嘅，甚至仲可以防水添。 而电磁铁嘅电线延长咗咧，就可以收紧落去驱动板嘅输出口。而驱动板咧，又系受 Arduino 所控制嘅。于是乎咧，当你接好晒所有线之后咧，当 Arduino 嘅脚位出现一个五 W 嘅信号，经过咗驱动板之后咧，就会放大成为十二 W，而有足够嘅电压啦，去推动电磁铁啦。跟住准备一部电脑，而将电脑嘅 USB 咧连去 Arduino。 後期咧就開啟一個可以播放 MIDI 音樂嘅 sequencer。認識 MIDI 嘅朋友咧，應該知道敲擊樂咧係應該選用 MIDI 嘅 channel ten 第十個頻道。而 MIDI 嘅 output port 方面咧，當然係要選翻而家我哋用緊嗰塊 Arduino 啦。同正常 program MIDI 音樂咧係冇乜分別嘅啫。我哋可以用 step right 嘅方法逐個逐個音符放上去。program 好之後咧。 就可以叫電子股试下演奏啦！喂，真係唔錯喎，好好玩啊！但係而家打緊嘅十六 b i t pattern 咧，就係用咗 high hat 啦、小鼓同埋個低音鼓啫喎，其他啲中鼓同埋茶咧都冇用過。等我 program 个 drum fill 出嚟玩下先。 嗱，基本上咧，呢度咧已經係三個鐘鼓啦，同埋個茶都用埋噶啦。自己入嘅就入唔到咁多啊，試下就 download 啲 file 落嚟玩下先。d o w n l o a d 咗個 file 入嚟，咁呢個係一個八 bit 嘅 file 啦。OK，我 play 咯喎。 哦，十 bit 喎，劲啊！講到呢个用電腦嚟控制 m i drum i d 嘅 project 咧，大大話話都温咗成大半年。深水清嘅朋友都睇到啦，節目開頭嗰时時我係着長袖衫嘅，而家咧已經係着短袖衫。 咁即係由二零一九年咧做到二零二零年，甚至橫跨埋個疫情添。卡洛斯咧從來咧未試過 project 咧係要做咁耐嘅。況且呢一個咧比較喺卡洛斯以前所做嘅 media project 嚟講，根本就唔算複雜。咁因為喺疫情期間咧，有啲電磁鐵又買唔到啦，啊個 r u m p a d 咧又曾經壞過喎，再加上 control port 咧當初唔夠力控制電磁鐵，又要換個快，直至最撚尾啦，駁電線啦，揾唔到適當嘅接線柱。 最后咧揾到呢种咁好用嘅热塑管，先至能够将个 project 咧圆满咁结束。但都唔紧要啦，最紧要大家喜欢影片。卡洛斯咧希望咧将来有机会咧用电脑控制多种唔同嘅乐器。我嘅理想係组成一隊 midi 大乐队啊！希望大家咧喜欢今日嘅影片啦，千祈唔好忘记咧下低加 Like 同埋评语啊！